mit dem alten Schuhwerk. Gleich habe ich einen Das schöne Zeug. Hallo! Hallo! Hallo! Und zwar, das ist die Idee, dass äh, ich mache Landschaftsmalerei schon lange und äh, ich habe gemerkt, dass für mich die Malerei wichtiger ist als das Motiv. Und ich möchte, dass der Zuschauer, der das Bild erstmal die Malerei sieht und dann, wenn er möchte, kann er dann seinen Kopf drehen und dann mhm. sieht er das Motiv. Und wenn ich an einem Bild arbeite, dann kleckst es runter oder wenn ich wische, zum Beispiel mit Papier dann wischen, dann fällt es zum Beispiel einfach auf den Boden und es klebt dann durch die Farbe und so Und ähm, das ist einfach ganz viel Arbeitsprozess. Oder wenn man zum Beispiel Aufnahmen von einer, von einer Atombombe macht, dann sieht man auf dem Filmmaterial sogar die Spuren der nuklearen der Radioaktivität. Die kann man richtig auf dem Filmmaterial sehen. Und diese Idee habe ich weiter gesponnen, indem ich zum Beispiel dann gesagt habe, okay, man kann das auch mit Asche machen. Oder man kann auch die Leinwand äh, verbrennen und das visualisieren, diese sehr zerstörerischen Auswirkungen Und daneben hat es eben diesen Galeriecharakter, also wie, die, wie so eine Ahnengalerie, äh, die Stücke früher porträtiert wurden, als VW, jeder einzelne Atomwerk. das ist die meisten, ist es äh, Tassen und dann auch ein international. Und dann, also wollte ich, also habe ich ja gesammelt ich auch früher mit Farbe gesammelt, sodass so dieses Konsum. Okay, willkommen. Konsumgeschichte, also mit verschiedenen Beschriftungen und, und Sachen, die man äh, wiedererkennt von Supermärkten, diese Milka-Schokolade. Film wurde ein bisschen retuschiert und stattdessen kam etwas anderes. Aber das ist andere. Aber das ist auch ein Symbol für Fruchtbarkeit, genauso wie die Mutter von Mama. Und die äh, äh Louis Bourgeois äh, hat auch eine Skulptur gemacht, die äh, genau so aus. Die genau so aus. Ah, okay, verstehe. Das ist eine andere Skulptur von Louis Bourgeois. Okay. Was ist diese Mane? Ist Mese oder so? Das ist, äh, äh, ist Jonathan Mese, Mese, vielleicht aber auch nicht. Also äh, viele sagen, dass das Jonathan Mese ist, also aber es ist eigentlich so mehr, steht für einen Revolutionär, der auf einem äh, Pferd als Reiter äh, führt, der andere Gruppe und äh, er ist Das ist einfach cool, das trocknet schnell und ich mag es vor Ort, wenn ich vor Ort male, dass es schnell trocknet, weil dann kann ich das auch gleich mitnehmen und nach Hause. Aber du musst auch sicher sein, dass du malst. Ja, das stimmt. Ich, muss, ich bin erstmal so wie auf der Jagd, erstmal auf Motiv suche, dann finde ich ein halt Motiv, dann male ich vor Ort, das dauert also einen Tag, dann bin ich fertig und dann ist, ist das äh, der Moment. Das Material, ist sehr wichtig. Ja. Äh, das findet auch innerhalb des Arbeitsprozesses statt. Dass ja, okay. da ganz viel Materialität entsteht. Ne? Also dass da mal äh, ganz dick Ölfarbe da ist, dass das Papier mit seiner Materialität, mit der Qualität des Papiers so in Vordergrund kommt und dass da mal was Basierendes dabei ist, was Dickes. Also wenn man dieses Bild da hinten sieht zum Beispiel, das hat ja eigentlich eine tolle Ästhetik, dieses Rote. Also das Bild nennt sich 300.000 Grad. Das ist die Temperatur, die dann entsteht. Wenn man das erstmal überlegt, wie, wie, wie viel Hitze das eigentlich ist, auf, das ist die Sonnenoberfläche, von der wir sprechen, Millionen Grad, dann kriegt es auf einmal einen unheimlichen Schrecken mit diesem intensiven, aggressiven Rot dazu. schon sozusagen einen, einen Kopf gehabt, wo ich so ungefähr Sachen haben wollte, aber ich habe ja auch so viele, viele Tassen benutzt und sie lagen da in einem Berg und das gehört ja auch dazu, dass es auch Zufälligkeiten auch da drin ist und dass auch etwas passiert, wenn, wenn man das macht.